Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ayu Pemita Susiningrum dengan nomor NIM 4001421104 Di sini saya akan melakukan praktikum kimia yaitu reaksi reaktor dan elektro elektrokimia Nah, dengan judul proyek uh, perubahan warna bawang merah adalah rutan PK terhadap reaksi redox dan perubahan nyala lampu pada buah timun, wortel, dan lemon. Terima kasih.